feeling high, I'm feeling high I'm going high, I'm going high, I'm going high Feeling high, I'm feeling high, I'm feeling high I'm going high, I'm going high, I'm going high طريق بعيد نكلم كلام ما نلاقي واحد مو بيسلم رايح في وسط الغيم مع ما بالهام حتى قاعد تلاقي بسام مين تشوف تندم العيب خلاص في الفم كلمة زوجة ثلاثة تتكتم بالك تقدم حرج القطار نعملك بعطيك يسار ويسار نيملك بعطيتك بريزون دوار قدامك من لور خي بالك الدور شوف ودور لما مولي لما تشوف عليك زالك ساعات ما كاش هابط طلع ركز على يمينك الفوق بيتيناك منزينك سيفو بعد قيناك يعينك بوصيناك وسط الناس يا داير قارو مع راسي ننسى الباسي عايش وسط الناس يا داير قارو مع راسي نشوف وين راسي عايش وسط الناس يا داير قارو مع راسي ننسى الباسي عايش وسط الناس يا داير قارو مع راسي نشوف وين راسي feeling high قصيدة باللي حاب يسبو المقام قال بواس يسال من الراب زيد زال هذه مدة شال هاك المقارقة إلونا أنا شيل مطوم الثيف مدوم معموم بالنون نبان موزون دي وان to talk finally حد شاف مو مرضى تلاف في الحوت صار داف قاتل بزاف اللي تيت بين معجات الحياة تتلاشى قولي شحال فوته قولي شحال فوته كلش عارف عيش وسط الناس يوم داير قارو مع راسي ننسى الباسي عيش وسط الناس يوم داير قارو مع راسي نشوفو نتراسي عيش وسط الناس يوم داير قارو مع راسي ننسى الباسي عيش وسط الناس يوم داير قارو مع راسي نشوفو نتراسي